Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Շարունակում ենք մեր փորոքման ջրի կաթիլային աշխատանքները։ Սա երկրորդ մասն է, շարունակությունն արդեն լենտայի աշխատանքն է։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ, մոտավոր կպատկերացնեք արդեն ինչ է լինում։ Սա բարակ 16-ն է, որը որ այսպես շարքերով պետքա միջևերջ գնա տեսնում եք սա մի անալու է հաստ տրուբային սա կաթոցիկներն են կարմիրները սա հա, ես նմուշ եմ պատրաստել մի հատ փորձնական սա մեր բերեխոդն է հաստից բարակ իր սալնիկով ես հեսա մեկ վարկյան ձեզ ցույց տամ ոնց է լինում դա ես սի պրոստը կտրել եմ փորձնական ցույց տալու համար որ պատկերացնեք ինչա կատարվում կա այս շտուցերը մտնում աստեղ պրոստը մի ձերքով դժվար է բայց ես կփորձեմ ցույց տալ եթե չկտրեի sense մի ձերքով չէի կարա այս ամեն ինչը անեի ըհը մոտավոր լինում է այս sense process-ը պատկերացրեք ըհը հետո այս լենտայի բարակ տրուբան 16-ը հակտում այստեղ ու այդպես շարունակվում է արդեն ըստ հեռավորության վրա դրվում է կաթոցիկները եթե ցանկացողներ կան որ վինտիլ դնեն կարող են վինտիլը սկզբից դնել հետո անցնել շարունակությունով դեպի առաջ ես վինտիլ չեմ դնում սկզբում Ես վինտիլները դնում եմ վերջում սլիվի համար։ Պատկերացրեցիք, սիրելի հետևորդներ, ինչա կատարվում։ Սա մեր գործիքն է հաստ ռուբեն ծակելու համար, իսկ սա բարակ լենտան ծակելու համար, կաթուցիկը տեղադրելու համար։ Այսենց հերթականությամբ բոլոր շարքերը պետքա անելով հերթով գնան։ Այս մանրամասը ձեզի նորից ցույց կտամ բոլոր գործողությունները։ Մենք փռեցինք բոլոր շարքերը, սիրելի ընկերներ, սիրելի հետևորդներ, նայեք, հիմա սենց ամբողջությամբ փռել եմ հաջորդ գործողությունը արդեն ծակելնա ու բարակները միացնել հաստին։ Այս մի հատ ուզում եմ ցույց տամ ձեզ, սիրելի հետևորդներ։ Գործիքի աշխատանք է։ Մոտավոր դուք էլ ինքներդ պատկերացնեք։ Գործիքը ոնց է կտրում։ Իսակ այսպես կտրումա մեջինը մեջն է վերցնում, քաշում եք դուրս է գալի դուրս կտրած կտրը։ Հիմա շոշան բոլորը արդեն տեսնում եք ծակած արդեն բոլորը։ Հիմա հերթով սալնիկները կտեղադրենք, շտուցերները կտեղադրենք։ Հեսա ես ես առաջինը հենց ծուս կտամ։ Սալնիկը տեղադրվում է այս կլոր մասը պետքա մտնի մեջը։ Տափակ մասը պետքա մնա դուրսը այս այս դիրքում պետքա լինի պատկերացիք հետո շտուցերը այսենց մտնելու է իր անցքի մեջ շլանգն էլ հակնելու է սրա վրա շտուցերի վրա հիմա ես սալնիկը կտեղադրեմ գործողությունը կանեմ ու ցույց կտամ ձեզ Հմ, տեսակ, տեղադրվեց մի քիչ որ եղանակը արև լինի, տականա բարակը շտուցերի մեջ հեշտ կմտնի։ Մի քիչ դժվարությամբ է մտնում, բայց ավելի լավ է դժվարությամբ մտնի, որովհետև ձիգ կլինի դժվար մտնելու ժամանակ։ Մի քիչ չարչարվում ենք, բայց ոչինչ։ Կարևորը ճիշտ լինի ու ջուր չթողի։ Մեզ ամբողջը կմիացնեմ, նոր վերջում նորից ցույց կտամ ձեզ։ Տեղադրումը վերջացրեցինք։ Բոլորը տեղադրել ենք հաստից բարակ եւ նաեւ վերջում տեղադրել ենք վինտիլներ։ Հեսա մոտենամ ցույց կտամ։ Սա էլ վինտիլներն է։ Ջուրա, որովհետև փորձարկեցինք, որ համոզվենք բոլորը, բոլորից ջուրը գալիս է, բոլորն աշխատում են։ Ու որտեղ որ խնդիրներ ունենք, թողող տեղեր ունենք, նաև պետքա դրանք էլ վերացնենք։ Մնաց կաթոցիկները ընդհանուր արդեն կաթոցիկները դնելուց նորից կնկարեմ։ Վերջ ֆիքսեցինք բոլոր թողող տեղերը, համրացրեցինք հաստերու բան։ Հիմա արդեն ժամանակն է կաթոցիկները դնելու։ Ես հիմա ուզում եմ ձեզ կաթոցիկի գործողությունն էլ ցույց տամ։ տեսնում եք հենց ֆիքսվում է որտեղ որ պետքա ցակվի ու վերջ ցակվեց ու այ դիրքով պետքա սխմենք այնքան ժամանակ միջև ճտոց գա որ այն տակի կանավքեն մտնի շլանգի ներսը, որ հետո դուրս չգա ինքը։ Ուստի հնարավոր չի մեկ ձեռքով ցույց տալ, ես այդ տեղադրեմ նոր ցույց տամ ձեզ։ Այսպես տեղադրվում է։ Սենց հերթով պետքա տեղադրելով գնանք։ Երկու շարքը դրեցի ամեն մի մոշի տակ մի հատիկ։ Սեն շարքով դրվել է, երկու շարք, հիմա հերթականությամբ մեր 11 շարքը պետք է լրիվ շարենք։ Շարարելուց հետո արդեն տեսնենք ոնց է։ Այս ենց է լինելու, սիրելի հետևորդներ, բոլոր շարքերը, ես ուզում եմ ձեզ ծուստամ կաթոցիկը, ինքը ժամում 8 լիտրա դատարկում, բոլոր կաթոցիկները մեր հետ չապով են, Եթե ցանկություն ունենանք քչացնենք, մենք կարող ենք վինտիլով քչացնել։ Այդտենց բոլորը հերթով կաթում է։ էլ չէ։ Մնացել է 3 շարք։ 3 շարքն է դնենք։ Սենց ընդհանուր արդեն դրված է։ Բոլոր տեղերում կաթ Վերջացրեցինք սիրելի հետևորդներ կաթոցիկները տեղադրելը։ Հիմա վինտիլը բացենք։ Լսվում է ձենը։ Ինչպես սիրելի հետևորդներ։ Մենք արդեն կարանք ժամ դնենք, ժամով ջրենք, չչարչարվենք, բացի նա, որ համ ջրի կորուստ չենք ունենում, համ ճիշտ է ջրվում բույսերը, բացի նա, որ կաթիլային համակարգի էվեկտը ինչումն է, երբ որ ջուրը տաք է լինում տաք ջրը տաք ջուրը երբ որ արմատներին է հասնում արմատները չեն վնասվում իսկ մենք սովորենք սառը ջուր միանգամից լցնել արմատներին ու դրանով կամաց-կամաց սկսում են տերևները դեղնել, խնդիրներ առաջանալ։ Դրա համար հիմնական ասեմ, կաթիլային համակարգը շատ օգտակար է։ Համ շատ չես ջրում, բույսը չես փչացնում, համ քիչ չես ջրում, համ էլ դու չես ֆիզիկապես հոգնում։ Կարաս նստես ժամը կամ երկու ժամ պահես, դրանից հետո անջատես ջուրը։ Այսինքն ինքը ժամում 8 լիտր դատարկելու է։ Այսքանով վեր սիրելի հետևորդներ։ Նորից ու նորից կհանդիպենք հաջորդ աշխատանքներին։ Ստեսություն։